i tēia porotu. A kari e koe, e ato ou e maki, i kau mai ei koe ki konei? I hua ia kai i au, ka inangaro au i te kai mānga. Auē te reka i te mānga e! E reka te kai te ia nganga.